apsiukka on kotoisin Yhdysvaltojen kaakkoisosista. Luontaisesti se kasvaa kuivilla hiekkapitoisilla mailla rannan läheisyydessä. Se on rungoton kasvi, jonka lehtiruusuke alkaa suoraan maan pinnasta. Apsiukalla on teräväkärkiset, paksut, aina vihannat vihreät lehdet, joista tulee parhaimmillaan noin puoli metriä korkeita. Hapsiukka kukkii loppukesästä. Pitkän kukkavanan päähän muodostuu runsaasti kermanvalkoisia kukkia. Kukkavana voi olla jopa puolitoista metriä korkea. Kukinta on kuitenkin hapsiukalle koettelunus, sillä kukinnan jälkeen lehdet lakastuvat. Kasvi kuitenkin yleensä kasvattaa uudet versot kuihtuneiden tilalle. Halutessaan kukkavaaren voi leikata pois ennen kukkimista. Hapsiukka selviää paremmin kylmistä ja kuivista talvista kuin kosteista talvista. Kasville voi laittaa talveksi sadesuojan, jotta maaperä ei saa liikaa kosteutta. Kovat pakkaset voivat vioittaa myös lehtiä talven mittaan. Talvella pysyvien pakkasten alkaessa kasvin juuriston voi peittää havuilla tai juurimatolla. Kevätaurinkoa vastaan sitä ei kuitenkaan tarvitse suojata, kuten muita aina vihantia nuoria kasveja. Hapsiukka on talvehtinut puutarhassamme kolmosvyöhykkeellä. Hapsiukka viihtyy aurinkoisella, suojaisella paikalla kevyessä, kuivassa ja hyvin läpäisevässä sekä lämpimässä maassa. Se soveltuu myös kivikkoisiin paikkoihin ja ruukkukasviksi.